Eu Euvesia, piacere! Ciao Didu! Me fala um pouco da, da diferença que há entre negro amaro e primitivo. Didu! Questa è una buona domanda. È una buona domanda. <laughs> tu a quale dei tuoi figli vuoi più bene? Per mangiare eh, negro amaro, per bere solo primitivo. è la stessa, è la stessa cosa. Il negro amaro e il primitivo sono due uve completamente diverse. Il primitivo ha questa frutta molto matura, questi mirtillo nero, la mora, che diventano molto facili da bere. In tutta la mia vita non ho mai trovato una persona che non piace il primitivo. È vero è gradevole, è amichevole, è mo morbido, è morbido, è proprio come un piccolo cane, ti eh. vuole bene subito. Eh. <laughs> Buon esempio. Il um, ehm, negro amaro è un'uva completamente diversa che ha la struttura per diventare un vino di lunga durata. Allora, subito tu trovi i tannini un pochino diversi e secondo me è un vino più elegante che però ha bisogno di essere spiegato, capito, ha un naso molto delicato e la sua lunghezza si sviluppa con il tempo, quindi come dici tu, negramaro con, anche con questa pasta che abbiamo assaggiato buonissima perfetto. è perfetta perché l'acidità si bilancia con il tannino resta asciutto in bocca e quello melanzane il retrogusto del melanzane con aglio è perfetto assolutamente il negromaro va anche molto bene con i funghi per esempio ah, sì. diventa come una piccola borgogna non costa tanto okay. ma come una piccola borgogna e, e aglianico c'è aglianico? L'aglianico c'è in Puglia, nel nord, è un'uva molto difficile per noi. Ah, sì? Perché matura molto tardi, ah, matura alla fine di ottobre, anche entro novembre. E da noi in Puglia a ottobre-novembre c'è già la pioggia, c'è meno caldo e allora è difficile produrre aglianico è più buona uva di Troia. Ah sì? Con la violetta nel naso e un'eleganza che è molto particolare. <laughs> Grazie, Messi. Grazie di tutto.